طلعنا يا جماعه نزيد اللي قالين يا جماعه الحالي فوق الجميع الحالي الحالي سوبرا توتي <laughs> الحالي سوبرا توتي يا جماعه الحالي فوق الجميع يا جماعه يا جماعه ولا ولا ولا الحالي فوق الجميع ولا الحالي سوبرا الحالي توتي